Apa deno ya naiz, beste blog, eh, gameplay iruzkin du, dena delako honetan Eta bueno, gaurkoan eh, berri pozgarri bat ekarri nahi dizuet Eta zuen laguntza eskatu edo zuen eh, parte hartzea bultzatu nahiko nuke Gain mirantzia jarraitzen duzu enok, enteratuak egon zineten jada ba, Bai Euskal Telek eta Bai Euskadi Gazteak FIFA amabi, esaten joan, Jesus ez, FIFA amabost, Pachi, eh, eh a mila masei bidean gaudela. FIFA amabosteko eh, txapelketa bat eh, antolatzen ari direla. Eta, bueno, ba, gaurkoan horretaz hitz egin nahi nizuen gehien bat, ez? ikusten duzu, bezala, fondoan, deprodi Euskal Herriaren gameplay bat egiteko berak FIFA amabost igotzen baitu, bai, bai badauka e, bere ordena helbiko liburutegian FIFA Magos, nik e, zaukat eta horren bideorik ere zaukat, beraz eskatu nion, mesedez, ea bere gameplay bat erabin dezaken eta fondoan ikusten duzuena gaukeratu dut, erreala eta e, eibarren arteko e, parti, ez? E, entzun dezagun, segundu bat ez, esaten duen gure lagun prodigi euskal herriak Pixat onlinean ibili naiz azken aldean eta en, bo, FIFA Ultimate Teamen ibili naiz eta zeinen ahots sexy. Arrokatan parratu nuen, jo, e, laula formazioa. Eta, bueno, tontakeriak alde batera utzita, eta ez erbaino lehen, eh, bideo bat e, ikustea nahi dut, guantxe erreproduzituko den bideo bat, eta gerora, ja, hasiko gara hitz egiten eta komentatzen, eta bera, beraz mesedez, ikusik zazue bideo. Futbolaren emozioa indarrean, atletik, real, eibar, Eta alabez, ariko dira nor baino nor Euskaltel gazteako pan. FIFA 2000 eta amabos txapelketa, online eta aurrez aurreko saioetan. Final nagusia, beken ospatuko den Euskal Encounterrean, lau mila euro inguru jokoan. Informazio gehiago Euskaltel eta gaztearen webguneetan. Bueno, ba, ikusi ikusita, iaia nire bideoa guztiz inutila, ez? Baina, bueno, e, jake egin mena bueno, antolatzaile modura, Gertzen den euskaltelek eta euskadi gazteak e, egiten duten txapelketa honetan, ba, bueno, nik ustet e, eh, behintzat nire bideoa ez dela hain inutila, edo, bueno, behintzat bultzatu nahi zaituztet, ba, bueno, nire kanalen bitartez, boz gora bat jarriz, animatu nahi zaituztet, e, eh, zuei guztioi, e, parte hartzera. FIFA mamostean jokatzen da, ikusi bezala, eta Xbox e, One-ean jokatuko den, txapelketa bat da. E, printzipioz e, lehen fase bat egongo da, non sailkapen fase bat den, hau da, e, talde bakoitzeko amabi jokalaririk e, aukeratuko diren, e, bat versus bat e, partidoak bideratuz, bai e, taldeak, bai futbol talde normalak edo selekzioak aukeratu izango dira, eta astrenetiko ostiralera e, jokatuko dira partidu, bueno, partiduak, bat versus bat partidu hauek, e, aukeratuko dira amabio berenak, amaika eta ardezko bat, eta gero ba, bueno, e, final, final handia, e, eh, bideon ikusi duzuen bezala e, final handia e, Euskal Enkonterran e, jokatuko da, prinsipioz gu Euskal Enkonterran egon gara, prinsipioz, e, dena, dena ondo behintzat Euskal Enkonterran e, egon gara, guantxe hemen ikusiko duzue pantailan e, datak zeintzuk izango diren e, partidoenak, sailkapenarenak, izen ematearenak, izen ematea azkar e, ostegun hontan amaitzen bai da, ostegun hontan e, ustaiak bi amaitzen da, beraz, izen eman ezazue. Eta gerora, ba, bueno, ikusi duzuen bezala, e, sari, ba, bueno, potoloak e, topatzen ditugu, guantxe ez dorkitzen, segundutxo bat. E, sari potoloak topatzen ditugu, e, lehenengo saria, ba, bueno, e, dirua zitze egiten ari eta baita laugarren sariare, dana da dirua. Beraz, e, animatu zaitu zaitezte, Alde batetik, ba, bueno, bai, e, ja FIFA jolasten badin zuen normalean, ba, bueno, e, aukera oso na delako jolasteko. Eta gainera guzti hau, eta hau da garrantzitsua, eta hau da gamer hauntzea hor sartzen da jokoan, guzti hau euskeraz e, bideratuko da. E, zera, bertako komunikazio guztiak, e, amaika versus amaika jolastuko den partido horietan, e, euskeraz emango da komunikazio guztia, euskeraz emitiko, emitituko da zuzenean, euskerazko kasterrak e, edukiko ditugu. Beraz, jode, zer, zer gehiago nahi hau da, e, FIFA Mabost, Euskeraz, Euskal Enkonterrean, dirua jokoan, e, zuen taldea defendatzeko aukera hoi, e, hau da, jode, Gipuzko bazate, ba, erreala hoi bar defendatzea, o Bizkaitarra bazate, ba, bueno, atletik defendatzea, ba, bueno, eta gainera modu presentzial batean, beste amaika, beste amaika pertsonekin, bai, amabi dialako, beste amaika pertsonekin, beste jende gehiago zagutzea, jende euskaldun gehiago zagutzea, e, berri hori euskal enkonterrea jotea, ba hori guzti ez daka presiorik, ez daka presiorik e, nik animatzen zaitu uste, temen e, Xbox One aduzuen, edo bentsa lagun bat baldin bat zuen Xbox One aduzuela duena eta, ba bueno, e, utz, zuen bizila juna baldin bat da edo usteko lortzeko aukera baldin bat kasue, ba bueno, e, jode aukera erarra daukazue aukera beharra dakazue eta guztia animatzen zaituzte, etc. Gu, eh, esan bezala, e, gamer hauntxia, e, eh, antolatzaile modura e, jardungo dugu, bai, e, bueno, e, ba, bueno, bai partidoen e, zeak e, antolatzen, jokatu direla bermatzen eta guzti hori egiten, esan bezala Euskal Enkunterrean printzipioz egon gara dena ondo, eta ba hori animatu, animatu, irarki polida eh, egin dute telebistarako irratien jada entzuna daukat e, irarki eta asko gehiago ez da osateko zer gehiago nahi zu esatea zer ze, aliziente gehiago nahi duzu eta arrekla bat dakat eskutan bai <laughs> ze aliziente gehiago nahi duzu e, eh, honetan ibiltzeko ezakit nik uste txapelketa honek dena daukala babesle potenteak euskeraz dala, FIFA dala, e, online eta gainera gero modu presentzial batean, sariak, mutilok eta neskot, gehiago nahi duzu. Eta babono, bueno, ba, hori zen, e, hori zen komentatu behar nuen guztia. Kusi duzu, e, ba, bueno, fondoan esan bezala, FIFAko bideo bat daukat, FIFA ma bostekoa, hitz egiten egin FIFA amabost e, eh, horretaz, ba, bueno, e, bideo hau ilustratzeko nik uste bastante egokia, egokia dela. E, gure lagun Prodi Euskal Herria izan dugu atzean, komentatzen, pixkat muteatu egin dut, ba, bueno, zuen obe beharragatik, ez, bestela bi hau txegutzeako pixkat arraro alitzake, baina, bueno, e, uste agian zerbait akala esateko prodi Euskal Herriak, itzun, entzungo diogu pixka batez. Charlie, zertatu? Kamp, barrura, Iritokatzen zait banda itea. Ona, ona, ona. Ah, Xabi heldu baloia hai. Berriro ere, esan berrakat, oso sexia dakala. Eh, eta guen dik, pertsonan ezagutzen duzuena guen dik ere seksia goa dela. Beraz, pasa zaitezte bere kanaletik mesedez, eh, honek ere dana bai dauka. <laughs> Eta, ba bueno, eh, zer gutxi hau esateko. Hori, hori izan da guztia, hori izan komentatzeko, e, bideo hori nahi ba, bueno, e, apuntatzen, apuntatze animatzeko, eta, bueno, hori izan da guztia, eta hurrengor arte lagunok.